com o diagnóstico de HIV, a gente tem que se reinventar. Então, eu descubro o HIV no momento da minha vida, que, que eu me considerava estável, né? E com o diagnóstico na mão, você perde totalmente o chão. E isso eu percebo até hoje. Né? Então, uma realidade de 30 anos atrás, de 20, de 10 e de hoje. O diagnóstico é um diagnóstico de HIV ainda tira o chão das pessoas e ainda fazem né, o psicológico dar mil voltas. E aí, há 20 anos atrás, né, que ainda tinha poucas informações, o preconceito era muito maior, eh, eu me vejo com esse diagnóstico e sem saber, porque eu faço o meu teste em um laboratório particular, né, e o laboratório particular até hoje as pessoas saem sem nenhuma informação, nenhum encaminhamento e as pessoas começam a falar muito sobre essa minha situação, essa nova condição. Isso me incomoda muito. A minha escolha foi sair de cena, né? Vou morar em outro estado para não, não, ter que conviver com essa realidade onde todo mundo já, já sabia aqui em, em Belo Horizonte. A gente, com o diagnóstico de HIV, a gente tem que se reinventar. Então, é um recomeço mesmo. A gente tem um divisor de águas ali, antes do HIV e depois. E ali, é, nesse processo de, de elaboração, que cada um tem o seu tempo. O meu foi aproximadamente seis meses, é, onde numa cidade que eu não conhecia ninguém, tinha só a minha irmã e meu cunhado. E lá eu começo meu tratamento. E com a ajuda de uma psicóloga do serviço, eu começo a elaborar e entender o que é viver com HIV. Que até então, na minha né, concepção, eu iria morrer em cinco anos. Nessa é, exclusão que eu me excluí, né? Não fui excluída, eu me excluí, eu tive que que me, me para entender aquele processo todo. E durante esses seis meses, sozinha e com a ajuda de uma profissional. Né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer um trabalho maior da identificação, os outros, saber da sua história, então isso facilita um pouco esse processo. Meu nome é Eliana, Eliana com H, Eliana Moura, tenho 47 anos, vivo com HIV há 20, tenho dois filhos, uma filha antes do HIV, que faz 27 anos agora em outubro, e o filho depois do HIV, que já está com 18 anos. Sou assistente social e trabalho hoje na saúde de Belo Horizonte, junto à coordenação de saúde sexual e, e atenção às DSTs, HIV e hepatites virais.